hello and welcome friends Microsoft Access सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज का भी वीडियो खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले से मौजूद कुछ फॉर्मूलाज के बारे में एक्सेस में जी हाँ एक्सेस में भी पहले से मौजूद कुछ फॉर्मूले होते हैं और वो फॉर्मूले किस तरह के हैं आज के इस वीडियो में यही देखेंगे और एड करने वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे आप एक्सेल में यूज करते हैं ना सम क्या ऐसा ही कोई फॉर्मूला हमें एक्सेस में भी मिलता है या नहीं और वही बात करेंगे 2007 के ऊपर क्योंकि 2007 इजीली अवेलेबल होता है हर जगह तो 2007 के ही ऊपर बात करने वाले हैं तो चलिए ये स्टार्ट किया जाए इसको और देखा जाए कि इसको कैसे करना है ठीक है ना तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक टेबल मैंने बना रखी है अब इस टेबल के अंदर ये आईडी एक फील्ड है अब ये जो आईडी है ये प्राइमरी की है और प्राइमरी की के बारे में तो ना जाने कितनी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वैसे मैं दिखा देता हूँ देखिए ये जो है ना ये आपको की सी दिखाई जो पड़ रही है यहाँ पे इसका मतलब है कि ये प्राइमरी की है और हर डेटाबेस में चाहे वो ओरेकल ही क्यों ना हो चाहे वो माई एसक्यूएल ही क्यों ना हो चाहे वो फॉक्स प्रो ही क्यों ना हो हर डेटाबेस में कीज का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा ठीक है तो प्राइमरी की यूनिक की होती है बाकी ये दोनों फॉरेन कीज हैं तो यहाँ पे क्लिक करने से और फिर ये रिकॉर्ड हमने फिल कर लिए हैं बस यहाँ तक तो हम कर चुके हैं सवाल ये उठता है कि हमें यहाँ नीचे टोटल चाहिए ये नीचे टोटल कैसे आएगा तो नीचे टोटल लाने का एक तरीका है यहां पर हमें क्रिएट पे जाना है और हम क्या डिजाइन करेंगे फॉर्म डिजाइन करेंगे क्या बनाएंगे फॉर्म बनाएंगे ठीक है तो यहां से जाएंगे हम आ, ये डेटा शीट पे ही रखता हूं इसको डेटा शीट ठीक है तो ये डेटा शीट पे जाकर के क्लिक कर देंगे सेव करेंगे और फिर ये देख सकते हैं ये डेटा शीट पे ओपन भी हो गया है अब हमको क्या करना है यहाँ पे यहाँ पे बहुत सिंपल सा काम है यहाँ पे अब हमें जाना है ये जो टोटल दिख रहा है ना होम टैब पे जाइएगा और ये जो टोटल दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करिएगा जैसे क्लिक करिएगा ना तो ये यहाँ पे पहले क्लिक रखिए देन uh, ये देखिए यहाँ पे टोटल आ रहा है ना ये देखिए ये टोटल यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है आने लगा टोटल और यहाँ से जाकर के देखिए ये इतने सारे फॉर्मूलाज आपको मिलते हैं अभी और भी फॉर्मूलाज हैं जिनके बारे में हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं तो अगर हमको जोड़ना है तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे और इन सब का टोटल यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा आपको तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिखाई पड़े कि यहाँ पर टोटल आ रहा है या नहीं अब देखिए एक्सल में भी सेम होता है एक्सल में क्या होता है वो भी दिखा देता हूँ देखिए ये इज इक्वल टू का निशान लगाया सम का सेम फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर सेम रिकॉर्ड है आप चाहे तो मैच कर सकते हैं यहाँ पर देख लीजिए ये रिकॉर्ड और फिर दोबारा स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं और फिर ये रिकॉर्ड दोनों मैच करते हुए नजर आएंगे आपको तो बस इसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और दोनों का आंसर आने वाला है सेम देखिए यहाँ पे देख सकते हैं क्या आंसर आया हुआ है तीन लाख पैंतीस हजार यहां पर भी आया हुआ है और यहां पर भी सेम रिजल्ट आया हुआ तो इस तरीके से आप सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अकाउंट का भी यूज कर सकते हैं किसी भी तरह का आपके फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत पड़े इस तरह की चीजों में तो आप आसानी के साथ यूज कर सकते हैं ओके